entre estradas Ceará e Piauí. Desse lado Piauí, do lado de lá, Ceará. Agora estamos no Ceará, meu bem! Uh! Aê! Eba! Agora é muito vento! Te amo! Toma de vento! A temperatura chega, começa a amenizar agora, né? A temperatura começa a cair já. Isso. Cara, que massa. Primeira vez que passando de moto numa serra na minha vida. Olha, mano. el cuando prendo el rápido. Este. La no sé. lugar. Entramos na cidade agora, vamos parar para dar uma brocada. E olha que bonita a vista. isso aí galera, a gente parou aqui em Tianguá para tomar um café Tomar café não, almoçar <laughs> Já são três da tarde friozinho bem bacana aqui. Nova da Serra. Tá Bom, galera, a gente está saindo agora aqui da do, do posto, né, que a gente parou para comer no Tianguá. Estamos <laughs> aqui a... e tá um friozinho muito gostoso, cara. Valendo a pena. Agora vamos seguir viagem. Até mais. Serrinha agora. Agora a Serra de Tiangá. foi super bacana. E tá muito frio, tá tremendo frio já. Muito mosquitinho. Usar tá só o freio motor. É certinho. É. <laughs> Tremendo de frio. bonito, que bonito. Que legal. Tem muito bichinho. Tem muito bichinho. É, né? Cuidado pra não entrar novinho. Isso. Por isso que eu fechei a viseira. Olha, amor. É. é. Muito bacana. Meu Deus. Meu Deus. Ela se emocionou, né? <laughs> que lindo! <laughs> Opa! Não, estou tô usando o freio da marcha. Olha, amor. Que lindo! Querer nada, tá? não, é- é- não pode olhar pro lado. É. Porque não dá pra olhar pro lado, tem que prestar atenção aqui. Primeira vez na serra assim mesmo, na vida. Isso. Que lindo! Tá é, estamos começando a descer já, né? Estamos começando a descer. Hehe. <laughs> É. <laughs> tá. Não se preocupe, porque eu já passei aqui de ônibus, então tá tranquilo. Que lindo! Só que o caminhão fica lá no outro lado. olha é só. Uhul! Caramba, como eu queria tirar uma foto. Pô, pô, pô. Olha, aí tem um hotel bem daqui, de bem de frente, tá vendo? Eu acho que aqui... É. Isso. Sarrinha de Tiangó tá emocionada. <laughs> que legal. Que vista. <laughs> tá emocionada. Uh. olha só, a gente tá re... repleto. É um hotel aqui bem de frente. Aí, fica aí. Faz assim com as mãos pra cima. É, pra cima assim. assim. aí, <laughs> não tá conseguindo conter o sorriso aí, tanta então tá felicidade. Tá contente? Muito, muito. Tá valendo muito a pena. Pega. Muito mesmo. muito, muito mesmo. Olha só. Olha isso. Não sei se... É, mas... Só andar aqui mesmo pra... Ter emoção. Não sei é uma beleza muito grande. Muito mesmo. Voltamos aqui, ó, descendo a Serra de Tianguá. Cara, é uma emoção em tanto. Um sonho realizado. queria muito voltar aqui de moto e consertar o motovlog Belém. Agora falta só trazer os meus pais, meus sogros, para eles também verem. Meu irmão, todo mundo toda a família. De motoclube. De carro não dá pra ver essas coisas. Só. Ah, que bonito, como é linda a natureza, cara. Olha, mano. Que lindo! Pode olhar, pode olhar que eu tô indo pra frente. voz de choro ainda. Tá com voz de choro ainda. Tchau. Então, <laughs> tirar a gripe. <laughs> que lindo! Obrigado, Deus. Olha, amor, para esquerda também. Vou chorar de novo. <laughs> Te amo um monte.